Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje rubrika gamina svečias. Aš keliauju pas pakeršęs čia buvį Arvidą, kuris su visais pasidalins savo firminio troškinio receptų. Šiam patekalui reikės jautienos kulninė ir šonkauliukai, slyvos džiovintos, bulvytės šviežios, česnakas, čiobrelės, pomidorų pasta, džiovinti pakeršės baravykai, aitri paprika, rozmarinas, reikės aliejaus, morkyčių, svogūnai, saldi paprika, druska pipirai ir pakeršės naminis vynas. Pakeršės čia buvis Arvidas į įkaitintą kazaną supylė daugiau negu pusę litro aliejaus ir apkepa nusausintas šviežias bulvytes. Apkepam. Kepim virėm tas bulves 25 minutės. Bulvės turi būti beveik gatavos. Tad druskinam bulvytes. Pradedam nuo šonkauliuko. Gerai kaitytam aliejui, apkepam, dedam po truputį, kad labai netvėsint aliejus. Toliau dedam likusią mėsą. Krosnelį pas pakeršęs čiabuvį kaišėdorių kalvių, poroklio įmonė. pakepiam, išimam visą mėsą. Atrabotkę išpylėm, pilam naujo aliejus, truputėlį, leidžiam jam užkaist, pakaitinam aliejų, sudedam svogūnus, apkepinam, pamaišydami. Šiek tiek parudavo svogūnai, suminkštėjo, gražiname mėsą ir sudedam papriką, išmaišome. Įpilam vandens, verdančio, kažkur apie litrą. Padruskinom, druskos pagal skonį, pipiru, šviežiai maltų, išmaišome, įdedam pomidorų pastos, porą valgomų šaukštų, gal net daugiau, trys. praėjo 55 minutės, taip gražiai atrodo, sudedam pakeršės grybus, sudedam morkas, dar padruskinam, įdedam čiobrelio pakeršiai užaugusio, eitri papriką pagal skonį, išmaišom, uždengiam praėjo 20 minučių, sudedam slyvas, džiovintas, išmaišom, dar dadedam druskos, druską pagal skonį. Pilame pakeršęs vyno, pakeršęs čiapas daro troškį. 20 minučių. Gražinam į kazaną apkeptas bulves. Praėjo 15 minučių, pirminis pakeršęs čiabo troškinys padarytas. Patikalas pagamintas, tegu pastovi dabar 15 minučių. Čia yra pakeršęs čiabuvio šventinis stalas. Tuo eisim degustuoti. Padarė Arvidas savo firminį troškinį. Vyriška virtuvė ragauja su Arvidu. Puikiai, Arturai, ką tu pasakysi? Sakysiu, kad e, mėsa, slyva ir bulvytės išvirtos alėjoje. Tai yra nuostabiai skanu. Tai firminis vašinys. Užskaitom, labai skanus. Tai visiems rekomenduojam pamėginti pagal šitą receptą pasigaminti šitą tokį firminį troškinį. Populiarų tautai, galima sakyti, iš serijos sudedam, pamaišom, Labai populiarus, sudedam pamaišom. Prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą, ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patekalai gaminame Kazanę grilyje. Prenumeruodami nepamirškit paspausti skambučio, kas primins apie naujai išėjusius mūsų video. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki. Iki. Lyga.